عيوني شوي وش في صوتي ما في صوتي أي شي كنت ساكت نامت عيوني شوي كنت أحلم بمعك وانت تحكي واسمعك من عنادها وتجرح جروحي زيادة اشتكيني من عنادها وتجرح جروحي زيادة ما كفاك ما كفاك حتى في حلمي عنيني معاك لو بساعد لو بساعد كنت ساعدني أنا لو بيدي بيدي انت محبوبي انا طيب